Аллах Акбар. Не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный, блядь. Тебя сожрет, блядь. Блядь! Сука! Ебан! Да как ее ебнуть, блядь? Дебил, сука, с косоголовый, блядь! Тупорылая залупа, блядь! Yeah, pretty good. It's coming on pretty well. what the fuck? Bravo! मैंने भी चापा सी इस दिल सेंसुअल चाप चापा सी इस दिल सेंसुअल मैंने भी चापा सी इस दिल सेंसुअल इस दिल सेंसुअल इस दिल सेंसुअल मेरे को तला चापा के जीना प्लागता प्लागता प्लागता प्लागता प्लागता मेरे को तला चापा के जीना प्लागता dollars. Gir. Tage gir. Oh, you got me walking side to the side. we play Pong. Oh! <laughs> Fuck out of here, fucking me! Козел, блядь. Почта России. I go. Go ahead. Holy shit! Oh go. <laughs> we had fun at E. Cheese today. Все. Все, мам. Парю, где хочу, законом не запрещено. Пара это не дым, так что затих. Fall in. Oh, babe. At Warshavik. Фристайлер! Фраканман Кантон! Straight from the Charcamaton!